تو تو تو سجدن سجدن بھی بھی شہر شہر شہر شہر غریبہ غریبہ دے دے دے دے دے دے حسرت حسرت نمہ میں پرانے دی دی آمد یاد آگئے خصوصا لاہور علیہ اڈے نازک بدن کی آن کے باسو تے میرے استقبال دے پھول تک پال پتیاں تے ڈور کے آسو بیٹھے کل نماشی آواز جھولے ہے بوہ دکیا میں بھاج کے بیٹھے تیرے خیالہ میں وچ کھڑاتی میان آن بوہے دے ماری چھاتی کملی گلیاں دے پھوندی رہیاں چکاٹ ناپ کے دے روندی رہیاں آواز کھا کھا دی کھنی سوڑ کے میں بٹے گلیاں تو منتا ہاتھ بن کر رہی ہے کیوں بنے رہے تھے نت بولے نائے لون زخمہ تھے کیوں سکے ہوں کاسے در سے پیغام گھلیا اور بھی دیگر میں روندہ والیا کاسے دنوانا ہے سجن تیرا ہے محل بنا کے واہ سکھی بستہ ہے اتین بنا میں جو بن کے پیغام دیتا ہے تیری الفت کا نام دیتا ہے روندی کملی دے سانگے رالا خدا

اعتراض کریں میرے بھائی جناب عرفان خان صاحب فرام قصوال انہی نظر شیر دل دنیا کان منافق سے دل دل دل دنیا کان منافق سے قصوال قصوال جی بھائی عرفان خان صاحب خان صاحب خان صاحب ایکو بھی شک گھٹا جا بھائی رینج بتا جا دل دنیا کار منافق صحیح تیرے کار دا یار برائے دا تیرا حکم دا رات میری نے کدی چھوڑ کے گیا برائے دا اور جدا بڑی یہ لوڑ دا بھج پہ ازمیشہ تو کوئی کامش ہو جا ثابت کر جتے دے سجے ایسا ہے جتے دے سجے چلو بھائی گاڑا اس طرح میں دینا دیا زور دار داری ہے سن کے سن کے سن کے آج تا ہی بہت نہیں ہے بابا اپنے وقت دے شاہ رہے ہیں آج تا ہی ویچی نہیں ہے اپنے وقت دے شاہ رہے ہیں نہ تین ساتھ دے مول پھرے آئے نا اسا دے رٹیاں پھاڑے ہیں ایک ہجر دی رات دے

میں میں رو کے سینا مار سٹے بات بھی جینا اکھی کانش لوکیاں دن شراب پینا دل دل دل تو بندہ جدر دا رلے ہیں بندہ پیار پرید پریت چس لینا ہے تو وید انسان سو لے لے جنہوں ساریاں آن کے دس لینا ہے دل تو بندہ کانش ت اسو دوڑا جناب عبد عبدالرحمن عوان سے بال معروف باغا فخر بدڑ واسے فقط کھڑامنے بھائی عبدالرحمن صاحب صاحب صاحب فرام رام بدڑ بدڑ بدڑ واسے فقط کھڑامنے کھڑڑ تائیں سائیاں کھیڑ کے سٹے آپ آج بھائی آئے لاہور علیہ واسے فقط کھڑامنے کھڑڑ تائیں سائیاں کھیڑ سے ٹکڑے ہوئے پھول بے مقصد گئے انہاں جت سکیا اتھے ساتھ گئے اور ستا چال بے فیر زمانے تو سکھ لگیاں راہ دا